Opa, e aí galera, vamos para mais um vídeo aí Galera, eu não tô abrindo fúria galera, porque é, o reino tá insano É bem raro eu abrir fúria, eu tenho que saber a hora que eu abro fúria E posso levar aí 7, 8 rally se os caras me pegarem em fúria Então é, não é toda hora que vocês vão ver eu abrindo fúria e raramente eu vou abrir fúria. Espero que vocês entendam. E o vídeo tá bem legalzinho, galera. Espero que vocês gostam, gostem. Não esquece de deixar aquele like e de compartilhar, beleza? É isso, galera. Fui! till my shadow turns to sun rays and I... Oh.